conheci uma garota com 15 anos de idade, o nome dela na mente já estava gravado. Quando percebi, já estava apaixonada, apaixonei de repente como fosse um mas isso não importa. Leia esse convite que está em sua mão. Curtir na bossa 1 um é uma grande emoção. Estar na bossa 1 um é uma grande curtição. Quando vejo minha gata, põe a mão no coração. É e você aí, você não quer saber quem é a minha gata que eu não posso esquecer. Porém, estou bebendo uma piva muito boa. Porém, estou sabendo que ela anda numa boa. Sou o Reginaldo, curta a bossa 1. Um. Curta Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul me convidaram para uma festa no clube da cidade. Conheci uma garota com 15 anos de idade, o nome dela